Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə kəsmikli ponçikin bişirilməsi qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. 250 qram kəsmiyi götürürük. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra üzərinə 2 yumurta əlavə edirik. Yenidən çalırıq. bu şəkildə çaldıqdan sonra 2 onda 5, 3 stəkana qədər un əlavə eləyəcəyik. Bizim yumurtanın böyüklüyündən asılı olaraq, yəni 2 onda 5, 3 stəkan arası un gedəcək. 1 qabartma tozu, 1 vanilin əlavə eləyirik. 1 stəkan unu əlavə eləmişəm. İkinci stəkanı da əlavə eləyirəm. Üçüncü stəkanı isə xəmiri yoğurduqca baxacam. Apardığı qədər əlavə eləyəcəm. Müzik Xəmirimiz baxın bu konsistensiyada alınır. Üzerini örtürük və soyuducuda yarım saat ərzində gözlədirik. Yarım saat keçdikdən sonra soyuducudan xəmiri çıxardırıq və hissələrə bölürük. Kündələrimizin sayı 40-a qədərdir. İndi bitki yağında bunları qızardacağıq. Müzik Onu da qeyd edim ki, çox zəif odda bişirmək lazımdır ki, içi də bişsin. Tez-tez çevirmək lazımdır. Əziz izləyicilərimiz, artıq ponçiklərimiz hazırdır. Siz də bişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz. Baxın, içi də yumşaq, çox dadlı, ləzzətlidir. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Süfrəyə verəndə üzərinə şəkər kirşanı da əlavə edə bilərsiniz. Müzik